यज्ञं प्रदक्षिणे कुर्वाणं सिंहवाहनं उदङ्मुखं मगधधेशादिवृतं चतुर्भुजं खड्गचर्माम्बरधरम् आत्रवेशगोत्रम् आङ्गीरजनाम संवत्सरे मार्गशीर्षमासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां सौम्यवासरे पूर्वाभात् पूर्वभाद्रानक्षत्रजातं मिथुनकन्यरास्याधिपतिम् किरीटिनं सपादिनं पत्नीपुत्रविवार्जयतं गृहमण्डले प्रविष्टवस्मिन् धग्रणे सूर्यग्रहस्य ईशान्यभागे बाणाकारमण्डले स्थापितप्रथमारूपेण

ओम श्री ह्रीं क्लीं क्लौं स्वाहा स्वाहा ओम श्री ह्रीं क्लीं क्लौं स्वाहा स्वाहा ओम श्री ह्रीं स्वाहा स्वाहा ओम स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा ओम

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपते सर्वजनमे सुमाय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपते सर्वजनमे सुमाय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपते सर्वजनमे सुमाय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपते सर्वजनमे सुमाय स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपते सर्वजनमे स्वाहा स्वाहा ओम श्री ह्रीं क्लीं गों हृदयपदमेक्षमाणे स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गों गङ्गपदयवरवधर्वजनमेक्षमाणे स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गों गङ्गपदयवरवधर्वजनमेक्षमाणे स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गों गङ्गपदयवरवधर्वजनमेक्षमाणे स्वाहा स्वाहा स्वाहा

சத்யே ரஜசாத்மான விஜயன பிரதிஞ்சாரி பிரஜேன சுதாரணேனாதி குருவாரணம்

शास्तमानवेशेन वक्तुचिन्तायेन सर्वदायेन स्वाहा शास्तमानवेशेन वक्तुचिन्तायेन सर्वदायेन देवाय स्वाहा शास्तमानवेशेन वक्तुचिन्तायेन सर्वदायेन देवाय स्वाहा

स्वाहा

I've got